Today is Joe with Jolie Farms and welcome back to the channel. We're here today in Vilcabamba and we're going to talk to uh, a new friend of mine. His name is Angel. Angel, muchas gracias for meeting with us today. Gracias. He's also known as Chino, and you know the guy on my left is Santiago. <laughs> He's in a lot of our videos. So we're going to talk to Chino a little bit today, and uh, he'll tell you a little bit about what he does. So, uh, Chino, can you tell me how long have you, uh, or where you, where are you from originally? Chino, este, ¿de dónde eres? Ya, yo soy de la parroquia Malacatos, pero ya me encuentro radicado por 20 años en Vilcabamba. Ah. So Chino is original from Malacatos, but he lives here for 20 years in Vilcabamba. Wow. So, uh, can you tell us what you do for a living? What kind of business do you have? Chino, cuéntanos qué haces, a qué te dedicas. Bien, lo mío pues fue de a poco ir creciendo una pasión, se puede decir, en el mundo del ciclismo me he ido involucrando en el tema de lo que es arreglar, también hago artesanías, reutilizo las partes recicladas, también hago tours en bicicleta, rento y vendo bicicletas. Well, he does a lot of stuff. <clears throat> so firstly, he's telling me his passion for the bicycle, for the bikes. Uh, also, he rents bicycles, he does tours, he fixes bicycles, He sells bicycles. He does a lot of stuff actually here. In bicycle parts, yeah. He's yes, he sells bicycle parts. Absolutely. And I also saw some electrical uh, bikes too. So Ooh, some electric bikes, e-bikes. Yes, yes, yes. Ah, yes. bueno. Mm-hmm. And how long have you done this for? Eh, ¿Hace cuánto tiempo, hace cuántos años empezaste? Ya, eh, como normalmente nosotros vivimos en un país a veces por falta de, de recursos, Yo a los nueve años ya empecé involucrándome en la tienda de un hermano en el mundo del ciclismo. Promedio ya llevo 26 años, ya desde toda mi carrera en el ciclismo se puede decir. En mi cama 20 años y los otros años trabajé en otro taller de un hermano. So Angel is telling me that 26 years ago he started to work as a kid. He was nine years old. He was working in um, <clears throat> in the bicycle shop of his older brother okay? And 20 years ago, he started his own business here in Vilcabamba. Fantastic. So can you tell us a little bit about your story, Chino? ¿Nos puedes contar un poco de tu historia? O sea, <clears throat> de ese momento que empezaste hace 20 años hasta llegar acá hoy día. Claro, realmente para mí es una gran motivación poder comentar porque yo soy un emprendedor y cada vez que yo puedo comentar esta historia me da un poco de alegría porque los emprendedores a veces desmayan porque creen que durante el proceso se puede fracasar. Yo al igual, una historia muy clara, cuando yo llegué a Vilcabamba, yo no tenía ni un, en ese tiempo podemos decir ni un dólar, 50 centavos para regresar hacia mi pueblo. Entonces yo tenía que dormir en el piso, a veces sin comer, pero mi motivación era que tengo que, lo que me he propuesto, tengo que alcanzar. So Angel is telling me um, that when he started, eh, well, he had a very hard time starting actually. Um, but his passion, and eh, he, he's a businessman, okay? All right? His passion and his motivation are bigger, were bigger. So this motivation to go on. So he's telling me that sometimes he had no money to pay the bus to go back to his hometown, uh, eh, Malakats. So he actually had to stay sleeping inside his bicycle shop. So he had a very, very hard start. Mm-hmm. That's, that's the, his, the start of his story. ¿Y qué pasó después, Chino? Ya, este, la motivación es que, por ejemplo, como yo sabía que me leía un poquito, entonces hay un dicho que dice que cuando uno, aunque sacas a vender piedras, si tú lo, lo sabes vender, puedes vender. Entonces así fue naciendo el proceso, el paso a paso. Se puede decir que yo a veces comencé con una bicicletita teniendo para la venta y luego pues fueron dos, tres y fuimos creciendo. <clears throat> So he's telling me that uh, in that moment he was reading an expression. It's in Spanish, it's not in English, but even if you know how to sell stones, you will sell them, okay? So that's Cómo él was stepping up and climbing, uh, selling a bicycle, um, selling bicycle for kids. ¿Y de ahí qué pasó? Y de ahí pues es, sería una historia un poquito larga. Eh, tuve una relación, se puede decir, con una extranjera. Entonces parte ella es parte de este proceso en el que yo me, me hizo conocer algunos lugares y yo pude conocer en ese tiempo los grandes empresarios, se puede decir, y les comentaba que estoy en un lugar turístico que me gustaría tener su producto. Entonces ellos se motivaron y me fueron dando, se puede decir, pequeñas partes de bicicleta y a su vez pequeñas bicicletas para que yo pueda mostrar en mi tienda. Yeah. So he got in a relationship with a um, foreigner girl. ¿De From the States, okay. This girl is from, was is from the States. And with her, they went to different uh, bigger companies in Ecuador to to see if the, if he could get some uh, to see if he could represent them, okay, and sell their um, their brands. And yes, he got uh, slowly but sure he got some parts from this um, this. Uh, I'm thinking about Shimano, for example. Mm -hmm. It's a mm-hmm. very uh, known brand in the bicycle world, Shimano. but you have other brands too. So he was getting some parts, and that's how he starts selling parts for bicycles. Mm-hmm. Fantastic. Mm-hmm. ¿Y qué más es chino? Y eso es, digamos, como yo fui emprendiendo, este, como te motivándome en eso, en que creía algún día llegar, pero por ejemplo, ahorita recién estamos en un paso que ya creemos que es tiempo que Vilcabamba tenga su escuela de ciclismo. Entonces ahora nos estamos enfocando en ese punto que Vilcabamba pueda tener ya su escuela de ciclismo. Primero, que los jóvenes puedan hacer deporte y segundo, pues si logran tener suerte o no, perdón, no suerte, si logran dedicarse con ese esfuerzo, pues llegar a competir en, los grandes campeonatos. Es un sueño que lo queremos anhelar. So, <clears throat> one of his dreams is to open a, bicycle school in Vilcabamba for all those kids that love driving, riding a bike. and um, maybe in the future to even um, be part of a championship or a competition, something like that. Yeah, absolutely. Mm -hmm. so, uh, yeah, it's a very cool, very good, cool idea for Vilcamba actually. Vilcamba needs it. Needs absolutely. bicycle school, absolutely. So from uh, from sleeping on the floor in his business to becoming a successful businessman. Yes. And uh, and Gino, uh, I want you folks to know that he has a real passion for the community and for the people of his community. So he does a lot of charity work. Gino, can you tell us about your charity work, your social work? Mm, sí, este Ángel, haces labor social. Ya, realmente sí, se, se viene haciendo la labor social en conjunto. En algunas veces lo he hecho solo, pero por ejemplo en lo que fue Navidad, muy agradecido con la comunidad de extranjeros y locales que fueron los motivantes para poder llevarles esa gran sonrisa a los niños, donde se, se puede denominar, digamos, una Navidad feliz. En conjunto, como explico claramente, eh, la comunidad de extranjeros, gente local y con su aporte como Chinos Bay. So together with uh, the Vilcamba community and with some foreigners, um, we got a bunch of uh, gifts uh, this last Christmas for just for kids, for all the kids in Vilca. tal vez tienes un cuántas bicicletas o que donaron, tal vez. Promedio 24 bicicletas. Wow. 24 bicycles. 24 bicycles. 24 bicycles. Gift away. 24 bicycles. Wow. Wow. That's great. Y, claro, lo, importante es también que nosotros continuamos con este aporte, pues porque han venido realmente personas a nuestra tienda, vieron pues los videos que se subió a las redes sociales y nos han preguntado si tenemos la posibilidad de donar, lo, lo estamos haciendo y también siempre digo yo, si hay personas que a veces tienen sus bicicletas guardadas, no las están usando, podría ser una opción de traerlas y a su vez para seguir donando. So he's saying people are coming in sometimes and see how they actually ask him how they can help the kids. And at the same time, he's giving a message out. If you have a bicycle and you don't use it or it's old, he can fix it. And if you want to donate to the kids for next Christmas, great, pop in. Mm -hmm. That's uh, that's really that's very incredible when you think about it. 24 bicycles in a small village like this, um, that's a lot of bicycles. Yes, yes. That's great work. Gino, I know you're very active on social media and you have a lot of um, videos going on in social media. Can you tell us about your social media? <clears throat> ¿Puedes contarnos este, de tus, de tus este, redes sociales? Claro, el tema eh, realmente como a mí siempre me gusta ser lo más sincero, Eh, bueno, soy fui muy malo en el tema de redes sociales, pero fue personas que tal vez vieron un futuro en mí, que hace tiempo atrás ya me crearon lo que es Facebook, TikTok, YouTube. Y recién nosotros cogimos en estos dos últimos años fuerza, porque ya lo vimos como un tema de emprendimiento y un tema de apoyar a la sociedad, al mundo entero. En nuestros videos lo que subimos es videos de cómo arreglar las bicicletas, cómo dar mantenimiento. Una de las preguntas será, ¿cómo te capacitaste para hacer estos videos? Pues más bien ha sido lo que yo he ido acarreando durante mi experiencia. Muchas personas adquieren bicicletas pero no saben ni cómo parchar una llanta. So Angel is telling us that um, <clears throat> at the start he was very bad in social media. So <clears throat> other people, his friends, saw potential in him and pushed him towards the social media. So he didn't open the Facebook account. He didn't open his uh, TikTok account. Somebody else, some other friend did it for him. All right. So, but slowly but sure, he got into these uh, videos like uh, very short videos showing how to fix something, uh, fix the, but I don't know, on the bicycle, fix a part or then he, I saw him, he has some uh, short videos too. And they're doing great actually, his videos, by the way. Yes, that's, that's how he is, uh, he end up in uh, social media. Yeah, I know like on Facebook, he's yes. got a video with hundreds of thousands of views. Yes, yes. So a lot of, lot of views on it, yeah. Yes. yes. Uh, Tienes un video con, con muchas vistas, ¿no es cierto? Sí, eh, tenemos videos, claro, que hemos alcanzado fácilmente 5 millones, 6 millones, pero sí el video más popular que tenemos en nuestras redes sociales es de 14 millones 200 mil reproducciones. Oh. So he has a few videos that uh, reach 4 5 million views, but one of his videos reaches 14 million 200,000 views. Wow, wow. Uh-huh, 14 millions. Yeah, that's That's a lot. That's. Uh, I'm small potatoes next to this guy. <laughs> yeah. Is uh, muy macho. <laughs> so um, yeah, and we're going to list all of um, Chino's uh, social media pages in the description box right below this video. So look down there and make sure you go and visit Chino's uh, pages and and give a shout out to Chino. Let him know you saw this video and support what he's doing. So um, there any uh, final words, any, parting ideas you'd like to leave with our viewers, ¿Tienes este, algunas últimas palabras o algún mensaje que quieras darle a, las personas que nos van a estar viendo? Sí, este es un mensaje que pues lo quiero hacer de corazón realmente. Eh, yo llevo durante mucho tiempo siendo mecánico de bicicletas y lo primero que me gusta es el respeto lamentablemente estos tiempos se está perdiendo un poco el respeto. Yo siempre como mecánico lo he manifestado, que si yo hago mal un trabajo, que soy humano, me puedo confundir, pero siempre debe venir el cliente con respeto para intentar dar solución. Y algo que a mí, por ejemplo, mucho me gustaba de la comunidad extranjera, que siempre querían mantener identificada nuestra, la cultura de Vilcabamba. cosa que hoy en día se quiere ir perdiendo. Ese puede ser un, una idea o un mensaje que lo puedo hacer llegar. All right. So yeah, this uh, he said this is a message from his heart. Um, number one, <clears throat> he's always been a, a, bicycle mechanic, and it's always been with respect, um, very uh, respectful towards everybody and people towards him. And also he is uh, very grateful for uh, foreigners here that they, um, they are, he uh, said that they're <clears throat> great with the environment. Uh, yeah, they, they care for the environment. They care for the environment. They, yes, they do a good job on that. There are many people that come here that, that feel the same way we do. Um, we're all in this together. We have to try to protect exactly. this planet the, the best nature, we can. Very important. Nature. Yeah clean water, clean air. It won't be here forever if we don't take care of it right now. Yes, correct. See. Correct. Well, so as I said, we're going to list these these uh, ways to contact Chino and his social media pages on here. Um, and if, if you're in Vilcabamba, you want to go for a bike ride, stop by here. He'll rent you a great bike. Um, he has children's bikes. He has adults' bikes. Uh, matter of fact, usually on the weekends, there's a group of children come here and rent bikes, and they all go on a Go ride together with some, some adults. And so um, if you have an interest in that, I want you to come by. Maybe just stop in and say hi, tell him you saw the video and uh, you appreciate what he's doing for the community. If you feel like you want to uh, donate, be in part of this program of giving away bicycles at Christmas time, uh, reach out to us. We'll make sure we can make that happen for you. Uh, if you're here in Vilcabamba visiting, you can just stop by and, and give Chino some money. I know he'll put it to good use. Um, this man's heart is in this community. So we appreciate it, and we appreciate all that Santiago does here in this community and helping us in our videos as well, because my Spanish is so, so poquito. <laughs> but thank you so much. Appreciate you watching. Make sure you give us all a thumbs up, yeah? Ciao for now.